banjar kaganda dare aha yanji fonti kwon tanta fami tambing yentene tamu, eh chamba kanta blur dan pun kuma bina pilori na ngamu aba ya ya lur konduk ada famni eh samwe bar abba mani ngakni umate sambuebe wa soka ngaro ngakni tidambwe bani soka ngaro ngakni ka tidambwe bani soka ngaro ngakni cha samwa bara eh samwa bara sambuebe naga soka ngaro ngakni man sambuebe naga soka ngaro ngakni ubariye ukwaso ngobire ubaru neng ye ukwana pang ubire sambul be na ka so kang garo ngaga ni mani ubaru neng ngwa be ka moko kokoka ubaru neng ngwa be ka moko kokoka ubaru neng ngwa be ka mbi ga faraye sambul be na ka so kang garo ngaga ni kumati sambul be na so kang garo ngaga ni tibwe gbaba ne so kang garo ngaga ni ka no kwan jama ngo ko luno ngagani sammo bol bena min diga luno ngagani sammo bol bia so diga luno ngagani mani kun finta te sam bol be akpan e ba so na bire abe ko nan panka bi accident ya kumi ngani yentie pangaku accident ya kumi ngani to te pangaku me mampul be na ka suwa kan karo ngaka ni Eh, chamba kan tabulur Udam mara Kuma bonjai banna Bompui bammu Bonjai na sana ena Iya Walar pakendam Kube yombur Andir jua Kute komesa <laughs> Adang bibani adang agar kunga kawar janne noor sommer ko betam mu arang biba arang haga kumi nga ko wa jam en na dokta wam françois bena pimbuk da pam yentini ngono komba naba yu nywatrebe o oh, lelege irang bi bani isagar ku nga kwa janne na ku ko mo ko ko atati ne bano be uranta mbate nga gi chamba ba sit u kwa no to bile u bia kwa na pang ko bir u kwa no to bile u bia kwa na pang ko biri sambul be na so kangaro nga kni mani oh lord sambia ke biu bene Better power. sɔkin dunu ŋakini amɔ kɔkɔ sɔkan lodigi turafan kɔ ubuimɔ kɔkɔ sɔkan lodigi turawun kɔ ukwasun no tubile ubie kwana baŋa kubiri aba ɛbopoina lodi lari ukwenyombure lori mateyendu kukungana bimbao lori dam taal fu betam baŋ dapaŋ yenti lori li mɔk yo fu ti na dɔkta ka be yom buur dimbiya lori ŋan po fu kumbur kaŋgbɛn no waari nyana paŋ no waari idaŋ bi banni iha lori gan tir kuŋu kowa ŋa godro dan tam bak kamba charpa umatisa bobe na so kangaro ngakni umutisa bobe wa so digluno ngakni mani sambol bia wa so kangaro ngakni samon bolbe na so digluno ngakni mani Madripoor. A visa bar passation, Adasuma Wadripoor. Ayabir boy, ayabir ngambwe somerpo, kumuntura wasiye. Ayabir boy somerpo, kumuntula watiye. Ayabir boy somerpo, kumuntura yabuna. Abasambur benaka so kangaro magane. samu barka barani adunu yo ka samu barke surani sambur be na ga so kan garo ngaga oh, ni mani wi wi wi so kan garo ngaga oh, ni mm, ke so kan garo ngaga oh, ni mani Baby, that's in a yabiri bi togri duwani kuwa ma duwani ku kuwa ya yabiri bi togri duwani kuwa bidan bwila jasa. yo ye kun kan firgi jiya san bidan bwila le yo la kun kan firgi basa dan sapɛ gara dansa pɛ mm, ye kun kan firigi jɔ dansa kɔni ŋa togɔ kun kan firigi jɔ abafunga mpereke jwa basa sambo bena kumuti sambo bena ke soka ngaro ngagani sandu mono pai na soka ngaro ngagani san yuon nimba soka ngaro ngagani mani utu bale tintab soka ngaro ngagani litu pake tingbar soka ngaro ngagani kumuti sambo bena ke soka ngaro ngagani